Yaani nyumba ukiona kama hivi ndani, lakini ndani kila sehemu kuna mashimo, kumechimbwa. Yaani mtu kachimba kwenye kona, amechimba hapa shimo, inaweza ikafika hadi mpaka pale nje kwa ajili ya watu kujihifadhi. Hapa mmelala vizuri, kesho mkiamka hampo hapa, mm. mnahamishiwa sehemu nyingine. Hapa pashakuwa pameharibika, pamepigwa mabomu, watu sidaa, yaani mpaka ikafikia siku ambayo fujo sasa ilikuwa ni kubwa. Mm. Ilikuwa ni fujo kubwa, watu walivamiwa usiku katokea yani mauaji mengi sana, kiasi kwamba tukashuhudia, nilimshuhudia kaka yangu akifariki hivi hivi na mdogo wangu wa mwisho walikufa kabisa hivi, nikiwa nawaona kwa macho yangu. Nilipofika kule nilikutana na vitu ambavyo kidogo vilinishtua, alafu nikapata wasiwasi. Kwa hiyo kila nilipofika pale nikaambiwa, nikakabidhiwa chumba changu mm. changu mimi mwenyewe ni binti mdogo mm. lakini kapewa chumba changu mimi mwenyewe mm. ambacho ndani kina kila kitu mm. lakini kina sharti moja mm. yaani ninapolala usiku ninapolala kile chumba natakuwa nisifunge mlango yaani nilale mlango ukiwa uko uko wazi siku moja katika pekua pekua yangu na uchunguzi wangu nikawa nimeingia katika chumba cha yule mama mm. hali ya kuwa alikuwa ametoka kidogo mm. nikaingia kwenye chumba cha yule mama Nilipoingia kwenye chumba cha yule mama nikakuta kwenye yani kwenye droo yake ya, ya nani ya, ya, ya meza kuna makaratasi mengi na passport za mm. watu mm. Yaani zile passport zetu ziko mle na za watu wengine na wengine ambao sijawahi kuwaona mle wala sija, sijui hata wako wapi wala siwafahamu mm. E, na kila mtu na faili lake, kila mtu na faili lake mm. Mimi nikachukua picha, nikachukua pasipoti yangu na picha zangu na lile faili langu mm. nikarudi nalo chumbani kwangu, lakini kila tunavyozidi kuwa pale mm. kila siku zinavyozidi kwenda mm. wenzetu wale wakawa, ni baadhi ya wenzetu wanapungua, ni wale ambao kidogo wamezidizidi umri mm. wana, yani wanakuwa hawaonekani na wanapokuwa wale hawaonekani, kuna wanaletwa wengine. Akaniambia mama yako wewe ameku, amekuuza kwa gharama kubwa sana. akaambia ameniuza? Ah, amekuuza kwa gharama kubwa sana. Yaani wewe ni tofauti na wenzio wote ambao tumekuja kuwaona pale katika ile, katika ile nyumba. Tangu nazaliwa napata akili, nilikuwa nikisikia kuhusu taifa la Somalia na ya leo ni heshima kwangu kufanya interview ya kimataifa kabisa kutoka kwa madam hapa ambaye asili yake ni kule Somalia ila kwa sasa ni Mtanzania. Tupo naye Tanzania hapa. Na kuhusiana na Somalia, habari kubwa ambayo imekuwa ikienea na mpaka hii leo ni kuhusiana na masuala ya kivita, na ndio maana kuna lile neno au ule msemo unaosikia watu wanaitwa mabaharia, ulianzia pale Somalia kwa wale ambao walikuwa pale wazawa pale, kutokana na hali ilivyokuwa pale ya kivita na hali nyingine, wale walikuwa wakizamia meli na kuziteka meli zilizokuwa zikipita na kudai kiasi cha fedha kisha kuziachia kama sio kuziteka kabisa. Nipo na madam hapa amekwepa mambo mengi na tunapenda kuishukuru na kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuilinda amani yetu, kwa sababu kutokuwa na amani au machafuko husababisha mambo mengi sana. Madam hapa ameshuhudia baadhi ya ndugu zake wakifariki kwa kupigwa mabomu mbele ya macho yake. Ameshuhudia vita nyingi tu kubwa, na hatimaye katika kuitafuta amani amejikuta akitoka na kupita boda kadhaa kadhaa mpaka kuingia au kufanikiwa kufika Tanzania. Kote huko kuna historia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 Nashukuru na wewe pia. Kwa majina ni nani? Naitwa Mariam Hussein Hassan. Nimetambulisha ni, ku, ni kutoka Somalia. Yes. Tuanze kuifahamu historia ya Mariam Hussein Hassan. Sehemu ambapo nilipozaliwa sio Tanzania, ni Somalia, na mimi nimezaliwa kwenye familia ya watoto sita, mimi nikiwa ni mtoto wa pili mm. na namkumbuka kwamba nimesoma kidogo mpaka kufika kwa kipindi hicho tunaweza kwa sasa unaweza ukasema labda kama darasa la nne lakini mm. kwa kipindi hicho ni kama tu umefika labda la darasa la sita mm. kwa elimu ya kipindi hicho mm. lakini miaka miaka ya themanini ndipozaliwa mm. e, kipindi hicho mm -hmm. kwa sababu kule ilikuwa hakuna kusoma kama huko kwamba sio mpaka ukifikisha miaka mingapi mm. ehe elimu ya kawaida tu sana yani mm. kwa sababu haina umu, haina haja ya, um, elimu mm. Yaani watu kila kunapokucha kunakuwa kuna mambo mengi tu ya kidunia ya kifamilia yanatokea mm. na ni sehemu gani Somalia? Sehemu moja inaitwa Tikwi mm -hmm. Katika eneo hilo mm. sisi ndo tupokuwa tunaishi ambapo ni kama kijiji ambacho kilikuwa kina amani mm. Lakini tulikuwa tunapata habari kwamba kuna maeneo ambayo yana mtafaruku, yani kuna ugomvi ugomvi ambao unatokea, kuna matatizo eh, lakini sisi pale tulikuwa tunaishi kiamani tu mm. Lakini nakumbuka siku moja ambayo sina kumbukumbu nayo, ilikuwa ni tarehe ngapi mm. kulitokea mtafaruku, yani tukawa tunasikia vitu ambavyo mtu ambacho kitu ambacho hujawahi kukisikia. Unajua, unapokisikia kwa mara ya kwanza unapata mm. mshtuko mm. kwamba tulisikia fujo, ni makelele, vitu vinakuwa yani kama mlipuko wa kitu fulani hivi mm. ila wazazi wetu ambao wanaelewa wakawa mm. wanatuchukua wanatuficha ndani. Kuna sehemu nyingine unakuta yani ni kama kama kwenye shimo tu, mtu una, unawekwa kule unafukiwa fukiwa, yani unafunikwa funikwa na makaratasi makaratasi, yani kama umehifadhiwa kama andakio eh, lakini si kubwa sana, ni sehemu tu unakuta unatumbukizwa unahifadhiwa kama mm. kwa usalama kwa kipindi hicho. Sasa mm. tulikuwa tukihoji kwamba ni nini hichi ambacho kinachotokea mm. wazazi wetu wanatuficha tu kwa kutuambia au ni watu tu wanagombana unajua bado tuna akili za kitoto mm. lakini kutokana na kuna mazungu yani kuna hizi serikali ambazo zinakuwa zinatangaza mm. kila unapokucha ina maana ukitoka labda umetoka nje unakutana na watu muda wote ni wameshika silaha huku watu ni fujo nini lakini sisi bado ulikuwa kidogo ni watoto mm. kwa hiyo ikawa kwamba sisi tunaona ni kawaida lakini ni kila siku ni fujo, yani mabomu yanarushwa. Leo unaweza kukuta hapa mmelala vizuri, kesho mkiamka mpo hapa mm. na simu nyingine hapa pashakuwa pameharibika, pamepigwa mabomu, watu silaha, yani mpaka ikafikia siku ambayo fujo sasa ilikuwa ni kubwa mm. ilikuwa ni fujo kubwa, watu walivamiwa usiku, katokea yani mauaji mengi sana, kiasi kwamba tukashuhudia, nimshuhudia kakaangu akifariki hivi hivi na ndugu wangu wa mwisho walikufa kabisa hivi nikiwa nawaona kwa macho yangu. Mama alikimbia, sikujua amekimbilia wapi, na baba yani, kama baba yani ndo hani <clears throat> hata siwezi kumwadisia kwa sababu hii ndo sijui hata kama kutoka yalitokea alitokea sehemu gani, ilikuwaje yani katika baada ya kuwa kwamba ile yani yale matatizo yametokea usiku mm. kwamba sisi tuliona katika kuhifadhiwa ule kuhangaikiwa hivi na hivi, tuliona mama ndo anatuhangaikia, lakini baba hatukumuona. Kwa hiyo hatukuwa na uhakika kwamba alikufa yeye kabla ya jambo lolote au na yeye alikimbia au alipata maficho mazuri ya kujificha mm. hatuna habari yoyote. Shambulizi lilikuwa la aina gani? Yaani ninakushtukiza kwamba usiku watu yani mmelala kwamba yani hamna mtu ambaye yuko yani ambaye ana habari yote kwamba kuna chochote kinatokea mm. afu ndo tukasikia sasa ule mlipuko mkubwa umetokea una, yani unasikia hapa unasikia pale unasikia huko moto unawaka watu wanakimbizana huko makelele huko mayowe ina maana huwezi kumjua hata yule pale ni fulani hata kama unamuona yule pale lakini huwezi kujua kama yule pale ni fulani afu kila mtu sasa anatafuta mwenyewe jinsi ya kujihifadhi mm-hmm. kwa usiku ule mambo yalikuwa ni magumu sana watu tuliangaika sana ndo tukapoteza hadi ndugu zetu ama, mama akakimbia na sisi wenyewe, yani kila mtu akakimbia kwa njia yake mm. Katika kumbukumbu zangu nakumbuka nilikimbia, katika kukimbia kwangu nilipata hifadhi ambapo walinihifadhi watu mm. wa pale pale katika kile kijiji, lakini tufanye kama mtaa mwingine hivi. Katika kukimbia vile wakanionea huruma, nikahifadhiwa. Ilipokuwa kumekucha ile, sasa ni kwa upe watu tunaonana, unakuwa unamjua ni nani, ni nani. Nikarudi kule kijiji pale katika eneo letu. Nikaenda kutafuta ndugu zangu, labda nitampata mama. Nikatafuta sana sana sana, sikufanikiwa kumpata mama wangu mm. Basi kwa kuwa sikufanikiwa kumpata mama na hakuna mtu yoyote ambaye alikuwepo, kila mtu alikuwa anaangalia maiti yake, ndugu yake aliyepotea, aliyekufa, labda ndugu yake, kila mtu anamtafuta mtu wake mm. Ikawa ndo hivyo basi, kila mtu ikawa hakuna tena maisha, yani bashakuwa kama ni kwenye, yani kama kwenye msitu uliochomwa moto manyumba yameungua, yani ni kila sehemu ni shida shida tu. Basi watu kila mtu kabidi atafute sehemu yake ya kujihifadhi. Mimi nikarudi pale ambapo nilikuwa nimehifadhiwa pale. Baada ya kuwa vile tena ndo wameshajua kule tulipotokea pale, wakaniambia basi tutakaa hapa, ila tuna tuna mtu mmoja ambaye yeye kidogo ana safari waga, anatoka huku anaenda katika miji mingine, anaenda kufanya biashara. Mm. Ehe. Kwa hiyo huyo unaweza ukaenda kupata nafasi ya kwenda kukaa kwake kwa sababu wewe ni mwanafunzi utaendelea kusoma. Kwa kuwa mimi nilikuwa nahitaji kusoma lakini bado nilikuwa na uchungu na familia yangu. Lakini nilikuwa nahitaji kusoma alafu nilikuwa natamani nijue mbele mm. kuna kitu gani ambacho kitaendelea kutokea. Mm. Basi mimi pale nilihifadhiwa, nilikaa pale kwa muda kama wa mwezi mmoja hivi huku bado tumaisha tu, lakini bado ilikuwa ni ya shida. Kitokea vita tena mtaa mwingine, ina maana huko watu mnajificha. Yani nyumba ukiona kama hivi ndani, lakini ndani kila sehemu kuna mashimo, kumechimba na yaani mtu kachimba kwenye kona, amechimba hapa shimo linaweza kafika hadi mpaka pale nje kwa ajili ya watu kujihifadhi. Kwa hiyo ina maana ikifika usiku watu sio mnalala kama hivi, ina maana mnaingia kule kwenye mashimo, mnakule mnajificha kule kwa ajili ya usiku ule hata usiku mimi mkao mko kule kwenye mashimo, lakini mnawasikia huko juu jinsi wanavyotembea, jinsi wanavyoimba nyimbo zao za wanajeshi nini za, za vita zile. Basi tukakaa pale kama kwa kipindi cha muda mmoja hivi ya eh, mwezi mmoja. Siku hiyo sasa ndio nipa huyo huyo baba ambaye ndo kama mwenye ile eneo ambalo nilohifadhiwa mm. akawa amekuja pale, nikatambulishwa pale, baba tu mwenye hadhi zake tu Ukimwangalia unajua kabisa huyu ni mfanyabiashara mtu mkubwa. Akasema mimi nafanya biashara katika miji mingine tofauti na hapa. Wapi? Hakutaka kusema, ila tu kwamba kama mtu anahitaji msaada, mimi naweza kum, kumsaidia. Tulikuwa pale, ndio nilipofika pale nilikuta wasichana kama wanne hivi na mimi nikawa kama watano. Kwa hiyo tukaoni pale ni wasichana watano ambao tunahitaji msaada. Katika wale wasichana watano, yule baba akachagua wasichana watatu ambapo ni mimi na wenzangu wawili mm. tukachaguliwa kwamba hawa wanafaa kwenda kunisaidia biashara yangu na hawa mimi nitawalea na watasoma, hakuna shida yoyote ambayo itatokea. Wakaulizia pale kuhusu wazazi wetu nini, familia zote, hakuna hakuna kitu, na maana tupo sisi kama kama sisi, hata ndugu zako wote ujue. Ah, eh, hakuna mm -hmm. Ninajua alipo basi hapa yule baba akasema mimi kesho nitawaandalia <clears throat> nitawaandalia usafiri kwa ajili ya kusafiri. Ila mimi nikawa hoji kwamba ninapotoka huku ninakwenda wapi, na huku ninapokwenda nitakwenda kukutana na nani ambaye labda nitamfahamu ili nipate uaminifu zaidi. Ukiwa na umri gani hapo? Hapo nilikuwa kama na miaka kumi. mm Yule baba akasema, wala usio na wasiwasi, unavyoniona mimi naweza nikawa na tatizo wewe ukifika nitakupa uhuru wa kumtafuta ndugu yako sehemu yoyote, kwa sababu unajua bado tunaakiza watu wote tukakubali. Mm. Basi siku hiyo, baada ya siku ile, siku ya tumelala, siku ya pili alikuja usiku, alfajiri sana yani, yaani tufanye ni mapema sana alikuja. Mm. Alipokuja akachukua, yani tukatushaandaliwa kila kitu, tukachukuliwa tukaenda tukaingizwa kwenye gari, sijajua kama lile ni gari au ni container au ni meli sija, yani sina kumbukumbu vizuri, kwa sababu tulipoingia mle tulikuwa kama hivi, kila mtu tishu mm. kwa ajili ya kujifuta jasho mm. Lakini unapojifuta jasho ile tena kutoka jasho, ukishajifuta jasho unapitwa na usingizi mm. Kwa hiyo ni baada ya pale sisi tulivyoingia kwenye ile gari kwenda na safari tulipofikia, yani kabla tujafika, kwa maana tumelala kutokana na vitu vile futa majasho mm. tulipokuja kushtuka, yani tupo hapo sehemu ambapo ndio mwenyewe ambapo alipokuwa ametegemea kutupeleka mm. wote yani hakuna aliyekuwa macho wote mlilala eh uh-huh. watatu alafu tumekuwa kila mtu sehemu yake huyo anakaa hapa mwingine anakaa kule mwingine anakaa huko sio sehemu moja ambayo tunakaa hivi mm. eh, sehemu tofauti yani unaachana achana hivi nafasi mm. kwa hiyo tulivyotoka tulivyofika kule yani tunakuja kuzinduka sasa kupata akili mm. tuko sehemu nyingine ambao ni sehemu ngeni ambao hatujawahi kutegemea kama tutafika wala hatupajui mm tukakaribishwa tu vizuri kama hivi nyumbani, tukakuta watu yaani watu familia tu mm. E, unakuta ni kuna watoto, kuna watu wazima, kuna wasichana, kuna baba. Tukafika pale tukakaribishwa vizuri, tukapewa vyumba vyetu vya kulala e, tukakaribishwa vizuri kwa hakuna tabu. Tukakaa pale kwa muda kidogo kama wiki mbili. Siku hiyo sasa baba alivyokuja, tangu tulivyofika baba hatujamuona. Tumefika tu pale tumekaribishwa vizuri, tumefika lakini mwenyeji wetu hatujamuona mm. kama kwenye wiki mbili yule baba akawa amefika alipofika siku hiyo akatuangalia vizuri mko salama tuko salama mwenye tatizo nani hamna mwenye tatizo nani hamna ila mimi nilikuwa na tatizo kwa sababu mimi huwa nasumbuliwa na pressure mm. yaani pressure yangu mimi ni tangu niko mdogo nasumbuliwa na pressure mm. nikamwambia mimi mi niko sawa lakini na tatizo kidogo huwa nashindwa kukaa ndani kwa sababu kuna vumbi alafu kuna joto kali Sasa mimi ninaumia, siwezi mm. natamani niwe natoka nje, napata ile hali ya hewa ya nje mm. Akaniambia hapa huwezi kutoka kwenda nje, hapa maeneo ya kukaa ni humu ndani, kwa sababu uko nje utakutana na watu ambao wewe huwajui. Nikamwambia ah, sio mbaya, nikutana na mtu ambaye simjui ni kawaida tu, kwa sababu si ndio unapokuwa unajuana na mtu, ukikutana na mtu ambaye umjui, na maana ndio unafahamiana naye mm. kwani kuna ubaya mtu ukifahamiana na watu ah, nyinyi ni wageni alafu huko mlipotoka nyie, huku nyie amruhusiwi kufika kikawaida mm. ndani ya somali Uh-huh. Yaani hapo tuko sehemu nyingine bado bado bado hatujajua tuko sehemu gani. Uh-huh. Basi nikamwambia sawa, lakini basi hata ndani mle nitoke hata kwenye yani pale nje tu nisitoke kabisa nje kabisa, nitoke hata nje nipate hewa. Yani nilikuwa siwezi yani hata yani siwezi kuvumilia, yani ninapata tabu sana kwa sababu ya pumzi mm. Basi akasema amna shida, mimi yaani nitakupeleka hospitali utapata matibabu. Yeye akanipeleka hospitali nikapata matibabu, tukarudi, nikamwambia mimi nataka, ulisema kule wakati tunatoka kule ulisema kwamba tutaendelea na shule. Na mimi shule nilikuwa naitamani na napenda kuendelea nayo. Mm. Akaniambia sawa, shule utasoma, lakini kwanza nikutafutie kitu ambacho kitakupa mwendelezo wa kufumbua akili yako. Jua akili yako hapo ilipo inaonekana umefumbwa na mambo mengi sana ambayo umetoka kuyapitia huko nyuma. Mm mimi nikamwambia hamna kitu chote ambacho nimekipitia kama familia yangu mimi nisharizika sijui ipo wapi wala sijui nitaipata lini mimi nisharizika kwa hiyo inabidi na mimi mwenyewe nijitafutie maisha yangu ili niwe tofauti na kule ambapo nilipotoka <laughs> ile baba akaniambia hamna shida mbona unaonekana wewe unaongea sana kuliko wenzako mm. nikamwambia siwezi jua labda tunatofautiana kielimu unajua akili kila mtu anakuwa na zako yake mm. akaniambia hamna shida Siku iliyofuata tulivyorudi nyumbani, siku iliyofuata alikuja, yani alikuwa alikuja mtu akaja kunifata mm. natakiwa pale niondoke, si ndio umetaka shule mm. nipelekwe sehemu yenye shule nikasome. mm nika, nika mimi sikuwa na shaka, nikakubali nikachukuliwa na yule mtu wa kike kiume, baba mm -hmm. akanichukua yule baba akiwa na mwenzie mmoja mm. katoka pale kaingia katika usafiri akatupeleka akanipeleka huko sema mpondo huko nitakuwa niende nikaanze shule mm. Nilipofika kule nilikutana na vitu ambavyo kidogo vilinishtua, afu nikapata wasiwasi. Nilipofika kule nilikuta nyumba kubwa tu kubwa tu. Kwa hiyo kila nilipofika pale nikaambiwa, nikakabidhiwa chumba changu mm. changu mimi mwenyewe, ni binti mdogo mm. lakini nikapewa chumba changu mimi mwenyewe mm. ambacho ndani kina kila kitu mm. lakini kina sharti moja mm Mm. Yaani ninapolala usiku ninapolala kile chumba natakuwa nisifunge mlango. Yaani nilale mlango ukiwa uko uko wazi. Usifunge kwa maana ya kuloki ama usiurudishie. yani msitie mhm. mm -hmm. funguo. Mm. Kile kitu kikawa kinanishtua. Kwa nini nilale mlango ukiwa uko wazi? Mm. Nilipotoka kwenye mapambano tunalala kwenye mashimo na bado juu tunafunikwa. Mm. Hapa kwenye nyumba kabisa afu nilale mlango ukiwa uko wazi? Mm. Sio kweli. Mimi Yaani kawaida yangu mimi napenda yani ni mtu ambaye napenda kuchunguza chunguza sana. Mm. Basi pale mimi nikawa sijakuwa na amani. Siku ya kwanza ikapita. Siku ya pili kulipokucha tukawa napiga piga na salimiana salimiana na wenzangu tunaongea Kwa kuna mama yani kama mama ambaye ndo anawatunza kuna wasichana mle ndani. Mm. Mama huyo mtu mzima tu. Mm. Nikamkalisha tukawa tumekaa tunapiga piga story nikamdokeza kidogo nikamuuliza swali. Kwani baba huyu ambaye ndo anatulea sisi, yeye kazi yake ni nini? mm. Yule mama akaniambia ah, hayo masuala ya kazi wewe utakiwa kujua, kwa sababu ni mtoto na hapo mm. ulipo wewe unatakiwa kufanyaje Kusoma uwe na elimu mm. Kwa hiyo unachotakiwa kujua hapo wewe ni vipi utapata elimu yako ili baadaye je ikusaidie kwenye maisha yako mm. Nikamwambia sawa, lakini mimi ningependa kufahamu, kwa sababu katuambia kule ni mfanyabiashara mkubwa mm. lakini sijajua anafanya biashara gani, alafu akituweka kama hivi inapotea muda, yeye mwenyewe hajaonekana mm. mama akawa ananificha ficha. Siku moja katika pekua pekua yangu na uchunguzi wangu nikawa nimeingia katika chumba cha yule mama mm. hali ya kuwa alikuwa ametoka kidogo mm. nikaingia kwenye chumba cha yule mama. Nilipoingia kwenye chumba cha yule mama nikakuta kwenye yani kwenye droo yake ya, ya nani ya, ya meza kuna makaratasi mengi na passport za mm. watu mm. Yaani zile passport zetu ziko mle na za watu wengine na wengine ambao sijawahi kuwaona mle wala sijui hata wako wapi wala siwafahamu mm. E, na kila mtu na faili lake, kila mtu na faili lake mm. Mimi nikachukua picha, nikachukua paspoti yangu na picha zangu na lile faili langu mm. nikaudi nao chumbani kwangu nikakaa nkawa nalisoma nalikagua kagua, japokuwa baadhi ya maneno mengi siyaelewi mm. lakini nikakagua kagua nikajiuliza hii inamaanisha nini mm. na hivi vitu ni kila mtu na cha kwake kwa nini vitu vio katika simu moja alafu ya mtu ambaye havimuhusu nikasema nitamuuliza yule mama lakini nikajiuliza bado nikawa bado najipa maswali nikimuuliza yule mama na sengine naweza nisiendelee kupata kujua vitu vingine mm. asingawa nimenyamaza lakini ile faili nikalichukua nikalirudisha mle kwa yule mama pale kwa kwako tena ukarudisha mlemle. Eh, nikarudisha mlemle na, na kila kitu nilichokuwa nimechukua nikarejesha mlemle. Mm. Nika nikawa tu nimetulia sana, yani nasubiri kwamba kitakachotokea tugana. Mm. Yule mama akija ana, yani anatu anatuweka yani, anatufanya kama watoto ambao <clears throat> watoto yatima yani tunaolelewa bado. Mm. Na yeye ndo mama yetu anatulea kwa upendo. Ehe, kwa upendo tu tukitaka chochote tunapata, hamna shida aina yote, lakini huruhusiwi kutoka nje. Mm. Eh, yani ruhusa kutoka nje ndo hamna. Mm-hmm. Basi tukakaa pale kwa muda pale, tulikaa kwa muda tu mpaka tukawa sasa tumesha kuwa ni wazoefu mm. Lakini kila tunavyozidi kuwa pale mm. kila siku zinavyozidi kwenda mm. wenzetu wale wakawa, yani baadhi ya wenzetu wanapungua, ni wale ambao kidogo wamezidizidi umri mm. wanapu, yani wanakuwa haonekani na wanapokuwa wale hawaonekani, kuna wanaletwa wengine kwa kuaga au bila mm -hmm. nyie kuwa na taarifa yoyote? Ehe, ina maana kuna, kuna siku ambayo inakuwa ni special kwamba wanakuja wageni mm. wale wageni wakija, sisi wengine wote tunakuwa vyumbani mm. wale wenzetu ambao ni wakubwa kidogo kiumbe mm. wanakuwa wanaitwa kama hivi labda ni sebleni mm. wanakuja kusalimiana na wageni na mm. sijui wanakuwa wanazungumza nini mm. lakini baada ya kile kiki, yani kile kikao chao kuwa wamemaliza pale na wageni mm. ikipita yani haipiti siku mbili wanakuwa hawapo mm -hmm. Ehe, alafu baada ya siku mbili zile wanaletwa watu wengine, wanatoka tu mataifa tofauti tofauti mm. Basi hata tukawa tunajiuliza siku hiyo sasa, tukawa nikawa pale na mwenzangu ambaye tumetoka pale pale katika kijiji kimoja mm. ila tumejuana pale, tulikuwa tujuani huko wakati tuko kule nyumbani mm. akawa tukawa tunazungumza zungumza, tunasema hapa shule ujua hamna, kama shule hamna hapa inabidi tufanye mpango, kila mtu afanye apate kazi ya kufanya Ushasogea tuna umri kama mimi kama miaka kama 13, 14. Kwa hivyo mmekaa miaka kama miwili mitatu. Mm, muda tushakaa tu. Kila mtu ana chumba chake vile vile. Kila mtu ana chumba chake. Mhm. Hivyo hivyo na masharti ya kutokufunga mlango ni kutokuuloki. Mm. Basi. Lakini kwa hiyo miaka mitatu hapo hakuna tukio lolote. Hakuna tukio la aina yote. Zaidi mm -hmm. ya mhm. wenzetu tu kwa hivyo ndo wanaondoka wiki hii, wiki mbili wanaondoka wanakuja wengine hivyo hivyo. Mm. Basi. Siku hiyo sasa tukawa tunaongea ongea na mwenzangu akasema hapa inabidi tutafute kazi tunafanya ili wenyewe tujue tunafanyaje, kwa sababu huko tulipo kwanza tujue tuko sehemu gani mm. yani tuko ndani tujue tuko sehemu gani. Hawa watu wenyewe tulikuwa nao ndio tunakaa nao vizuri, lakini hatu bado na wenyewe hatuwajui mm. kwamba ni watu wa design gani. Kwa hiyo kinachofanyika hapa inabidi kila mtu atumie ujanja wake. Mimi nikamuelezea yule mzangu kwambia vitu vyetu vyote viko kule kwa yule chumbani kwa yule mama. Mm. Kwa hiyo ni kama mtu unataka kutoroka, inabidi mpaka uingie kwa yule mama ukachukue nani nani yako nani faili lako uchukue na pasipoti yako upate jinsi ya kuondoka mm. yule mwenzangu yakawa kwa kuondoka haipo tayari mm. basi tukawa tunaendelea basi tunaendelea tu kukaa pale siku hiyo sasa ndo alipokuja mgeni siku hiyo alikuja mgeni sio kama wanavyokujaga mm. alikuja mgeni mmoja tu mm. yaani mbaba mmoja akiwa ameambatana na mama mm. mama mtu mkubwa tu mm. anaambao yaani ukimwangalia unaona kabisa huyu ni mama mtu mzito. Walipokuja pale wakawa wamezungumza, huko, lakini nikaja nikaitwa mimi mm. Nilivyoitwa mimi nikaenda pale nikasalimia, nikajitambulisha, nikaambiwa huyu mama amekuja kwa ajili anataka uende ukafanye kazi kwake mm. Yaani utakuwa ni mfanyakazi wake, utakuwa kama mwanaye mm. Hakuna jambo lolote litakalokukuta shule nini, utasomeshwa huko huko, ama kichochote ambacho kitakachotokea kwa ajili yako mm. Mimi kutokana kwamba nilikuwa ile kazi ile ule ile mfumo wa kufungiwa ndani nilikuwa siupende mm. Mm. Mi nikakubali, nikamwambia sawa. Na sana sana nilikubali kutokana si nimemuona kuna mama yule. Mm. Nikawa nime, nimeweka uaminifu. Nikamwambia sawa, hamna shida. Nikakubali. Basi siku ile tukafungasha vitu vyangu, tukatoka, tukaingia kwenye gari. Nikiangalia mbona ni sehemu tu za kawaida, yani si kwamba ni sehemu ambazo zina kidogo zinatia wasiwasi kama sehemu tulipotoka. Hapana, mm. ni sehemu tu za kawaida ambazo ziko vizuri kwamba unakuta watu nje wana yani ni sehemu ambayo imechangamka tu mm. Basi nikapelekwa nikatolewa hapo, nikapelekwa huko, nilipopelekwa nikafikishwa kwa huyo mama, nikakaribishwa vizuri, nikaandaliwa sehemu yangu ambayo nitakuwa ndo ninapumzika. Huko ulipotoka hujaaga wenzio? Hapana, nimeaga nimeaga kwa sababu si wanakuja pale sana, akija kama hivyo unaondoka una, unaaga wenzio. mm -hmm. Eh, mimi nilichukua yani, yule mama alipokuja kunichukua kwamba ndo naenda kwake kwenda kufanya kazi mm. Eh, yani ni tofauti na walivyochukuliwa wenzangu, kwa sababu wenzangu hawachukuliwi mmoja mm. lazima wachukuliwe watatu, wawili, wanne mm. Ndio wanavyochukuliwa na wakiletwa wengine wanaletwa hivyo hivyo wawili, watatu, wanne Mhm. mm eh, yani jinsi unavyopunguzwa ndio jinsi mnavyoongezwa mm. Lakini mimi ni katika tukio langu mimi nilichukuliwa peke yangu pelekwa mhm. huko mm -hmm. Nikafika mama, nikakaribishwa vizuri, nikakaa tu pale kwanza. Kwa ule muda wa wiki ambao nimekaa pale, Yaani nikawa nimeenjoy mm. tofauti na nilipotoka mm. na ruhusa ya kutoka, naweza nikaenda dukani nikaenda nikakaa hapo nje nikawapiga stori na marafiki zangu, yani watu ambao nimewakuta pale, watu ambao tunajua, mtu unaanza kuzoeana na watu kuwaona, napiga mm. napiga stori, tunasalimiana, wenzio mwenzio anakudadisi, umetokea wapi, wewe mkazi wa wapi, wewe hivi na hivi, ndugu zako nini, tunaongea ongea pale mm. nikaanza kuwa na marafiki marafiki pale nje, yani kama hivi nje ya geti naweza kuwa na marafiki marafiki ambao wamenizoea mm. wakati huo nilikuwa na marafiki marafiki wale yule mama yeye bado anaendelea shughuli zake, kwa maana akitoka anatoka, amna cha sijaambia bado swala la shule wala ni kazi ya aina yoyote, na bado hujajua ni wapi. Ehe, basi tunaendelea kutulia tulia ndani. Nilipofikisha kama wiki mbili wiki tatu, sasa nikawa na dadisi wenzangu, nikauliza kwani huko ni wapi? Kwa sababu mimi sehemu nilipotoka nimepasahau. Je, huku ni wapi? Mm. Nakumbuka mtu wa kwanza ambaye aliniambia akaniambia huku ni Nairobi. Mm. Nikamuza Nairobi, akaniambia eh. Nikamwambia kwa hiyo Nairobi ina maana na, Nairobi ni Tanzania, Nairobi ni wapi? Akaniambia Nairobi bado hujafika Tanzania. Mm. Hapo ah, ila ndo unaelekea, ukitaka kuelekea Tanzania ndo unatokea hapo unaelekea Tanzania. Mm. Ah, kutokana kwamba sina sijawaza kama nitakuja Tanzania wala sikutaka kuhoji sana. Mm. Nikaendelea tu na mambo yangu, shughuli zangu pale na marafiki zangu na, na umri na wenyewe unaendelea kusogea. Mm. Ikafika siku hiyo sasa, yule mama alivyokuja akaja akaniambia leo nakupeleka kwenda yani, kama hivyo leo, akaniambia kesho nikupeleka kwenda kuandikisha shule, nataka uende ukachague. Nakupeleka katika shule tatu, katika shule hizo uchague shule mojawapo ambayo utaenda kusoma. Mm. Mimi nikamwambia sawa. Ilifika siku ya kesho kwa ajili ya kwenda kuangalia shule, akanipeleka kwenda kuangalia shule, nikanipeleka kwenye shule ya kwanza ya boarding, nikaangalia nikamwambia sawa, nimeiona. Tukaenda kwenye shule nyingine nikaangalia na yeye nikamwambia nimeiona, lakini ni shule ambazo ni yani ni shule za hali ya juu mm. Yani ukiangalia sasa ki, yani kim, kim, kim, kimaendeleo ya elimu pale ni, ni shule ambazo ni za juu juu, watu wenye hela zao ndo wanaosoma pale mm. Basi mimi nikakubali shule moja, nikakubali nikamwambia mimi nitasoma hapa lakini mimi nilikuwa kwa sasa hivi umri wangu ulikuwa ushasogea, wala nilikuwa sijakuwa na haja tena ya kusoma ya kusoma kama hivi mwenyewe unavyotaka. Mm. naona kama ungenipeleka katika shule ya boarding nikae huko huko. Mm. Yaani nisiwe na, naenda na kurudi nikae tu boarding huko huko moja kwa moja kwa sababu nimeona ni, ndo ni bora zaidi nitakuwa na uhuru kidogo wa kusoma zaidi. Mm. Akaniambia wewe tu unavyotaka. Nikamwambia sawa. Akanipeleka shule ndo siku hiyo akaniandalia kila kitu akanipeleka kwa boarding yaani sahau siku hiyo nimeshafika shule na kama wiki tatu au nimeshamfikisha kwenye mwezi mm. siku yule mama alikuja hapo shuleni akaja kunifata unahitajika nyumbani urudi nyumbani mm. kuna tatizo gani hapana wewe urudi nyumbani utakuja kujua huko nyumbani mm. Kamna shida kwa sababu si ni mama ambaye ananilea ananitunza mm. nikatoka kule nikarudi tukarudi hadi nyumbani. Tukafika nyumbani tukapumzika, ila ilifika muda wa usiku, alikuwa na watu ambao walikuja pale nyumbani, mfano tu kama wageni, wamekuja pale nyumbani, watu wazima tu wa baba tu kama wanne hivi mm. Walivyofika pale wakazungumza wenyewe, nikaitwa mimi. Nilipofika pale akaniambia, baba huyu unatakiwa uende kwake kwake naenda kufanya nini? Mm. Wewe unataka uende kwake kwa sababu kuna mizigo unataka uende kufuatilia, ukifika kule kuna mizigo atakupa, utaileta hapa. Mm. Nikamwambia sawa. Nikaondoka na wale wa baba. Wawili. Eh, walikuwa wanne ila wawili. walikuwa wanne. Mm. Wawili nimewaacha pale, wawili ndio nimeondoka nao. Mhm. Nikaondoka na wale wa baba. Wale wa baba nikaenda nao huko kwao. Mm. Katika sehemu ambayo walikuwa wananipeleka. Nakumbuka nilivyofika kwa wale wa baba, tulivyoingia ndani, nikaingizwa kwenye chumba kama hivi, nikafungiwa. Yani akaniingiza kule chumbani, afu wakafunga wakaloki mlango mm. Nikakaa kule muda kama lisaa hivi au hata lisaa na mm. Baadaye akaja baba akaja kufungua, akaingia na yeye ndani, akafunga mlango. Nikamuuliza, nimeambia nije kuchukua mzigo. Mzigo gani? Mbona mzigo wenyewe sipewi, nikupeleka? Akamwambia mzigo gani? Kwa yako kama hela kashachukua, tena mama yako kwa hiyo kachukua hela nyingi sana, yaani kama kugaramia wewe, sisi tumekugharamia hela nyingi sana. Usifikiri ulivyotoka kwenu mpaka umefika hapa, usifikiri umetumia gharama ndogo, yaani umetumia gharama kubwa sana. Kama hela yetu wewe umekula hela nyingi, mama yako amekula hela nyingi sana. Nikawa sijaelewa anamaanisha nini mm. Nikamuuliza, kwani maana yako nini unavyosema kwamba mama yangu amekula hela nyingi sana? Akaniambia, mama yako wewe ameku, amekuuza kwa gharama kubwa sana Nikamwambia ameniuza? Amekuuza kwa gharama kubwa sana. Yaani wewe ni tofauti na wenzio wote ambao tumekuja kuwaona pale katika ile katika ile nyumba. Nikamuuliza bado bado sijawaelewa. Unamaanisha nini? Yaani kuniambia kwamba mimi nimeuzwa kwa gharama kubwa na mimi ni tofauti na wale ambao kila mnapokuja pale mnawakuta. Akaambia ni yaani wewe umetoka sehemu ambayo ni ngumu na gharama za kukutoa kule mpaka kukufikisha hapa ni gharama kubwa watu wametumia hela nyingi sana. Kwa hiyo wewe hapa umeshauzwa, hamna hata siku moja utakanyaga mguu wako kutoka hapa kwenda kwa yule mama. Nikamwambia kweli? Akanambia ndo maana yake. Yaani wewe hapa sasa hivi ni unakaa hapa hapa, matakwa yangu yote utayafata nayotaka mimi. hmm. Nikawa na pressure, nika yani nikajiuliza sana kama mfano matakwa gani labda ambayo anataka mimi niyafuate ya kwake yeye kutoka hapa. Nikamuuliza, kwa hiyo mimi nitakaa hapa kwa muda gani? Ili hizo gharama zako hizo zote ushazifidia zimeisha. Yaani wewe hapa sio gharama gani? Yaani wewe hapa unakaa mpaka hela yangu irudi ambayo nimekutumikia wewe. Sasa kwa mfano mimi ninapokaa hapa hiyo hela yako inarudi vipi? Mm. Akaniambia, wewe uko kibiashara yaani wewe hapo ulipo uko sokoni. Nikamwambia niko sokoni, sijaelewa bado niko sokoni yani vipi? Akaniambia mimi hapa nakuta hapa, atakuja mtu ambaye atatoa hela nzuri itakayo ulipa gharama zote ambazo wewe umetumia, ndio mimi nitakutoa hapa uende sehemu nyingine. Mm. Nikamwambia sio kweli, kwa hiyo hapo mtakuwa mjanipata na tutagombana kweli. Akaniambia hapo huwezi na mtu, kuna ulinzi, kuna kila kitu hapa utoi mguu wako hata kusema unafika sebleni wewe ni humu ndani kila kitu utapata humu humu ndani hamna kitu ambacho utachakosa kila kitu utachotoka utapata humu ndani na kila mteja atakayekuja wewe utakubali na una una uwezo wa kukataa yani ni kwa ukweli yani nikawa nime yani nikawa niko katika kipindi kigumu sana kipindi kigumu sana nikawa na mawazo nikafikiria yani yule mama ni binadamu wa design gani amekuwa na roho ngumu afu roho mbaya kama aliyokuwa nayo lakini kutokana kwamba nilijiamini nikasema mimi e, mradi kwamba yani nishajiamini kwamba mimi niko peke yangu na ninabidi nipambane kwa ajili ya mimi peke yangu, nikasema mimi nitapambana pale. Mimi nilikuwa yani kama vile kwa mama pale, yani pale nilipofika pale nishakuwa na watu nje kidogo wananijua jua, tunaongea ongea, tunapiga story. Kwa hiyo na kwa kuna mawasiliano kwa yule mama, kwa yule mama. Mm Kwa hiyo kuna mawasiliano ambayo mimi yani wenzangu wale sio na mawasiliano, kwa hiyo nina namba nilikuwa na namba ya, ya mkaka mvulana mmoja mm. nimekaa pale kwa muda kama naweza kuwa me, kama miezi miwili huko kwa huyo baba huyo mm. ambaye ndo alinunua kwa, ma, kwa maneno kwa mazungumzo yake mm. lakini ndani ya miezi miwili hiyo mm. hajawahi kuja hata huyo mteja kusema kwamba ndo sijui mteja anakuja kununua mm. au labda kama sijui labda alikuwa ananifanyia biashara kivipi sijajua mm. lakini sijawahi kuona mtu siku hiyo nilipata mawasiliano nikampigia yule mvulana. yani ulipata vipi mawasiliano? Simu eh. ulikuwa huna? Ah, ah. simu kuna, kuna za mezani ndani mle kuna zile za mezani mm. Lakini unapotaka kupiga na maana kwanza simu inaanza kufikia pale mlangoni gitini pale kuna mlinzi pale mm. Kwa simu pale inafika, ukipiga simu ndani huko kama una yani kama yule mama yule baba hajakuruhusu kupiga simu mm. Ina maana simu inafika pale gitini haiendi kwingine, haiendi yani haitoki nje ya geti mm. mpaka mwenyewe akupe ruhusa uh -huh. Basi nilivyopiga kafika pale getini, naona yule yule mlinzi pale akaniambia, wewe huwezi uruhusiwe kupiga simu mpaka mama mwenyewe mpaka baba mwenyewe fanyaje akuruhusu. Nikamwambia mimi nakuomba, kwa sababu huyu ni ndugu yangu na nilikuwa niwasiliane naye na huyu baba nishamwambia hataki mm. kwa hataki mimi niwasiliane na ndugu yangu yule, yule mlinzi akawa anakataa akakataa kwa siku kama kwa siku kama siku nne siku tano siku akakubali yani kama amenionea huruma yani yani vile kama amenionea huruma mm. akanikubalia nikampigia yule mkaka nilipompigia yule kaka nikamwambia mimi kuna sehemu nipo nikamuelezea kila kitu yani kila kitu ambacho kimenijiri kwa yule baba mm. nikabidi nikamuelezea akaniambia he kweli nikamwambia yeye na mimi huko nilipo nani sijui niko sehemu gani ila tu ninaambiwa niko Nairobi, kwa sijajua kama niko Nairobi au niko sehemu gani. Mimi nilikuwa naomba tu msaada wako, hebu nijaribu kunichunguzia, ah, kwani huyo mama kuna jambo gani ambalo linaloendelea mm. hapo mm. katika nyumba yake mm. Ule kaka akaniambia sawa, mimi nitajaribu, lakini mimi sio ninaogopa, maana yule mama mwenye jinsi alivyo, ukimwona tu mtu unamuogopa mm. Nikamwambia sasa, wewe nifanyie uchunguzi mimi mwenyewe huko, mimi huko nafanya mikakati ya kutoroka, mimi hapa nataka nitoroke, kwa sababu kama hivyo hiyo hali ya kuuzwa, ndio leo ndo hajija mtu mpaka hivi haija mtu. Akija siku mtu wa kununua tena hapo, nafikiri atanipelekaje? Ah, ataenda kunifanya nini? Mm. Mimi hapa nafanya mpango wa nini? kutaka kutoroka. Mvulana akaniambia sawa, hamna shida. Nimekaa nimekaa. Siku hiyo sasa yule baba akaja na, na yani wasichana mm. wadada tu wa makamu, kwa sababu mimi ni binti, lakini wale ni wadada wa makamu wakubwa zaidi. Eh, wakubwa wakubwa wao mm. Walipokuja wale wadada tukawa wameongeongea pale, wale dada wakasema ah, msichana mzuri huyu, yani mzuri kabisa, yani ukikaa naye huyu hana hata shida huyu. Ule baba anamwambia huyu, mbona gharama zake mbona ni za kawaida tu, ila ukimalizia lile deni hamna shida. Mimi nawasikiliza tu jinsi wanavyoongea, basi mm. wakaongea pale wakaelewana, ngono wakakabidhiana makaratasi, kila mtu akaandika andika pale, kila mtu baba naye akachukua kwake akaandika andika. Basi ngambiwa utaondoka na wake na dada utaenda kwao yani nilivyoona wale ni wale ni wanawake mm. nikapata urahisi ni kwenye moyo kidogo kama nika nimefarijika nikasema afadhali hawa ni wasichana <laughs> nikaondoka na wale wadada wale wadada nikaenda nao mpaka huko kwao nilipofika nilipofika huko kwao ni kidogo ni sehemu ni tofauti na huko nilipotoka kidogo ni mjini mjini kule kama shamba shamba ni kama polini polini mm. unaweza ukapita nyumba hapa mpaka baadaye kama nyumba kama ni, hapo kapita kama nyumba sita ndo kafika kutana na nyumba nyingine moja mm. polini polini. Basi nilipofika kule kwa dada nikawa kama mfanyakazi tu ndani kule, sijafungiwa, nafanya kazi zangu, nafanya usafi ndani, napika, nafua eh, maji ndani kama hivyo nje hapo, naingiza ndani, nafanya shughuli zangu kwa nika kama mfanyakazi. Sasa nikawa pale nimezoea mazingira kama mfanyakazi sasa mm. siku hiyo nika siku hiyo nikati kama kupiga piga story na na wale wadada tunakaa kama hivi tunapiga tu stori za kawaida, lakini hamna kitu chochote wanachonigusia mm. kwamba labda mimi pale nimeenda kwa ajili ya nini, wala labda nina shughuli gani, au wao wanajishughulisha na kitu gani, hamna mm. Ikafika siku hiyo tulikuwa tunapiga piga stori, nikamwambia mimi na ndugu yangu nataka niwasiliane naye, lakini mawasiliano sina. akanambia kama namba yake unayo mpigie. mm. Akanipa simu, nikaingia kule chumbani kwake, nikampigia simu yule mvulana, nikamuuliza vipi wewe umegundua nini? Akamwambia mimi huko sijagundua chochote, kwanza hata nyumba kusogelea naogopa. Sema labda wewe uko sehemu ulipo, mimi nije nikufanyie msaada wote. Mm. Nikamwambia sasa sikamwambia. Mimi huko nimwambia nishachukuliwa na wadada. Niko tena sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi nataka nikwambie, mimi ni yangu iko pale pale, mimi nataka nitoroke. Mm. Akaniuliza tu swali moja. Kama unataka kutoroka, utakimbilia wapi? Mm. Nikamwambia mimi kama nitapata nitapata msaada kutoroka, mimi nitaenda Tanzania. Mm akaniambia kuna ugumu kutoka hapa mpaka Tanzania kwa mm. sababu nani pasipoti zako kila kitu makabla, makablasha yako yote hauna. Nikaambia mimi nitakwenda tu, mbona huko kote mimi ninatembea, alafu nani hivyo vitu vyenyewe sina mkononi mm. na kila sehemu ninaenda. Akanambia sawa, kama utakunani kuondoka hamna shida, mimi nitakuandalia mazingira, ukitoka huko uje huko mm. Nikaambia hata kuja huko itakuwa shida, kwa sababu kwenye sijui ni sehemu gani, alafu sijui nakuja na usafiri gani Mm. Basi akanipa tu maelekezo kama ukitoka huko Tanzania, ukifika Tanzania ina maana kuna sehemu unapofikia, kuna sehemu ambayo unapofikia ambapo ni stendi. Nikamza mimi stendi siwezi ngazijua, ila mimi nikitaka kuondoka siku hiyo nitakwambia. Mm. Basi siku hiyo nimekaa na wale wadada tu vizuri tu yaani vizuri tu kwamba si watu wakuwa na wasiwasi kwamba labda wanaweza wakawa kuna tatizo lolote mm. hapana wako tu vizuri nimeishi nao vizuri vizuri siku hiyo sa mimi nikawa yani wale wametoka wameenda mm. katika mizunguko yao wenyewe wanaifahamu. Mm. Mimi nikawa nimetoka kule ndani kwangu nikaingia nikafanya fanya usafi. Nilivyomaliza kufanya usafi, nikawa nafagia fagia nje kama hivyo, nafagia fagia nje. Katika kufagia fagia nje, nikakuta lile geti la nje halijafungwa, lile limerudishiwa tu, yaani kama mtu labda litaka kufunga kwa nje, alafu kama amesahau au amekosea kufunga mm. Ile geti likawa lipo wazi, nikajiuliza hapa geti lipo wazi kwa ajili ya mtu ametoka au lipo wazi labda kuna mtu anataka kuingia. Nikawa sija bado sija, lakini nikawa na, nafagia huku naendelea kuliangalia ile geti, nikafagia huku naendelea kuangalia geti, muda unazidi kuondoka tu. Basi ikafika muda kama yaani kishaanza kusogea sogea gizani kama saa inasogea giza giza hivi, nikatoka nje nikaenda kwenye ile geti nikalifungua. Kufungua geti lipo wazi nje, lakini kuangalia kule nje yani ni polini polini kabisa, yani unaona kabisa miti kule, yani yani hakuna yani hakuna dalili kama maeneo haya kuna watu wanaishi mm. Basi nikatoka mimi kwenye ile nikazunguka ile nikaizunguka nyumba yote, bonge la jumba nikalizunguka, nikalikagua huko nyuma, kume yani kuna kuna yani kama unavyoona ulivyoweka wewe kule juu katika nyumba ile, yani mawaya ya umeme yale nini, kama vitu vimezuia zuia kwa ajili mtu asitaki kuingia, yani mwizi mm. Basi nikaikagua kagua, nikasema ah, basi nishajua hapa kwa hata siku nikitaka kutoroka, yani jambo langu likitiki, najua napita njia gani. siku wakarudi walivorudi tumekaa tumekula. Wamerudi wamekuta upo nje nda nipo ndani, hawajui kama ulitoka eh, na hawajui kama geti uliligusa, e, na hawajui kama eh, hawajui kama hata geti niligusa mm. Kwa hiyo rudi, tukaendelea shughuli zetu, tukapika, tukana, stories zikaendelea, kama mtu akaenda kulala, lakini mimi nikao usingizi siku hizo kupata nikaa nawaza tu hivi nakushindwaje kuondoka mimi hapa? Watu kusema mimi maisha yangu yatakuwa ndio haya, nauzwa huku nauzwa kule, siku nitakuja kuuzwa kwa mwanaume mm. Ehe, yani siku nitakuja kuuzwa kwa mwanaume, manake ile kuuzwa uzwa nauzwa hivi, wewe bado sijajua hata hivi ninavyouzwa ninafanywa kitu gani, siwezi kujua, sijui kwa sababu muda mwingine sinalala mm. sijui ninafanywa nini. Basi tukakaa pale kwa muda tu, siku hiyo nikawa nimepata kama bahati nasibu mm. kama bahati nasibu tu nimeipata na, na wao wenyewe walikuwepo wao walikuwa hata hawajaondoka mm. wapo tu ndani mimi nimetoka nje nimekaa nje kama hivi napungapunga upepo kutokana na vile pressure inavyokuwa nanisumbua ngikaa sana ndani nimetoka nje napungapunga zangu upepo nikatoka pale getini nikavuta geti nikatoka nje mm. nilivyotoka nje ndo kwenye lile poli lakini ni mchana mm. naona kwa hiyo hapa naweza nikaona hapa mpaka kule naona kwamba kukoje nikatoka nikawa kama ninatembea tembea nikatembea katika lile eneo lote nikanimpaka nikakutana na nyumba nyingine nikanakutana na nyumba nyingine nikanazunguka zunguka sasa baadaye ni katika kwenda kule kuzunguka zunguka zile nyumba ni manyumba makubwa tu ambayo yako katika maeneo yale lakini yako mbali mbali katika kuzunguka nika, nikapotea sasa kuja kurudi yani kutaka kurudi sehemu nilipotoka nikashindwa kujua nilitokea wapi eh, nikazunguka zunguka mpaka ukakushasa kushakuakiza ishakuwa mm. ile ni jioni jioni kiza sasa linaanza kuongeza kule ni kama polini kuna tisha yani kunaogopesha nikawa nimefika katika nyumba nyumba moja tu kama hivi mm. kibarazi kumsem kama hivi hapo uani nikafika nikakaa zangu kimya nikajikunyata yani ili nipate hifadhi pale nilale nimekaa pale nimetulia pale Nifika giza giza kabisa, sasa wenyewe ndani wanaongea sio nini na nini, ni wanapiga piga story eh hey, eh, hey, hey. eh katika wanapiga piga story, alikuwa alikuwa anatoka toka nje na kuingia, mara kuna mtoto mdogo ndio akaniona mimi pale nilipokuwa nimekaa mm. mtoto katoto kadogo tu kakike kamekaa miaka kama mitatu akaniona ndio kakaanza kuniita mama mama, kuna mtu huko. mama yake akaja akaniona pale, wanaongea Kiswahili eh, wanaongea Kiswahili tukawaita tu kawaida, hmm. akaniona pale tu tukasalimiana. Akaniza mbona umekaa hapa? Nikamwambia mimi kuna sehemu nimetoka lakini nimepotea na saizi usiku siwezi hata kujua naelekea wapi. Mm. Basi hamna shida, utalala hapa utaondoka kesho. Nikamwambia hamna shida. akanikaribisha ndani, nikaingia ndani, nikaenda nikalala vizuri. Asubuhi kulipokucha nilivyotoka kwamba ndo kwamba naenda kule nilivyotoka, niliondoka kwa mguu na nguo niliyovaa na, na, na, na yani na nguo ile niliyovaa gauni na suruali niliyovaa ndani na chini nina ndala mm. nilivyotoka hapo yani nimejua yani mi ninatembea tu ujui unapoenda kule ulipotoka au, au ni wapi au ni sehemu gani mm. ninatembea tu nikatembea nilitembea sana mm. ndani ya kutwa nzima sijanywa maji sijala chochote ninatembea tu mpaka nikaja nikafika sehemu yani kama sasa ndo kuna maduka maduka, yani mfano kama yani ni kama ndo kama mjini hivi mm. Nikafika pale nikasalimia watu, wale watu niliwakuta pale, nikamwomba mtu pata mawasiliano kwenye kibanda hivi mm. Akanikubalia pale mawasiliano, nikampigia yule mvulana, nikamwambia mimi bwana, kule nimeondoka, kuna sehemu nipo. Sehemu gani? Nikauliza pale, nikaambia sio nipo sijui kwenye kijiji gani sijui nikamwambia ah, kwa hiyo huku ni sehemu gani? Akaniambia bado huku katika jiji la Nairobi lili. Nikamwambia ah, nikamjibu nikamwambia ni bado niko Nairobi lakini niko siku kijiji kasi kama kamji gani vile nitajia. Mm. Akanambia ah, basi nisubiri mpaka mpaka likivisha kama lisali moja hivi nitakuwa nishafika hapo nitakuja. Kule Mungu sasa tumani nimekaa pale nikawa na mawasiliano tuna kwenye ile simu. Yule mvulana akaja. Mm. Yule mvulana alipokuja akanichukua pale akanipeleka kwake Yaani akanitoka nikanipeka kwake, nkaa nakaa kwake hmm. nikakaa kwake kwao, anakaa familia na, na wazazi wake mm. nikakaa pale kwao, akamuelezea mama yake, huyu rafiki yangu kupata matatizo hivi na hivi, nikawa nakaa pale, nikakaa pale, yule mvulana anafanya kazi akanambia mi nikutafutie kazi basi ufanye. Nikaambia mimi huko mjini na naogopa, si nikakutana na wale watu wakanrudisha sehemu nilipotoka mm. akanambia amna shida mi ngoja nikutafutie kazi ya kawaida tu simple wewe unajichangamsha changamsha nikaambia saa mna shida akantafutia kazi ya dukani kaa nakaa dukani pale nauza baadhi baadhi ya vitu pale dukani duka lenyewe ni la kwake lakini mm. nauza baadhi ya vitu pale na anafanya shughuli zake nyingine nyingine nkakaa tu kwa muda mpaka nikafikisha kama miezi sita mm. yule mvulana mpaka sasa akawa ni mchumba wangu, yaani mchumba wangu wa kwanza nikaa ndo naye. Akaniambia mimi nataka nikuoe, sijui nini na nini. Mzazi mama yake akawa mama yake amenipenda kweli. Yaani hayo mahusiano yalifikaje yali yani mpaka ukajikuta wewe ni mchumba? <laughs> Hasa si unajua mtu ukishakuwa yani nishaanza kuzoeana naye tangu kule nilipokuwa napiga naye story kwa yule mm. mama nilipokuwa natoka nje. Mm. Kwa hiyo tukawa tumeshazoeana tangu kule. Mm. Mm -hmm. Kwa hiyo na ile jinsi tunavyowasiliana alafu na ile nilivyofika pale kwao wasanii kwamba sehemu ambayo tuko pamoja. Mm. tumekazidi tukazidi kuzoeana zaidi. Mm. Na yeye mwenyewe kila unajua nafsi ya mtu huwezi kujua. Mm. Ehe, kwa hiyo kama sijajua kama alikuwa amenipenda kweli au vipi. Mm -hmm. Lakini ndio kwa amenitamani kwamba niwe mpenzi wake. Mimi nitakuoa si nini na nini ngambia ah, sawa lakini mimi bado yani hapa nilipo yani bado mimi nina kiu. Mm. Yaani nina kiu ya kutaka kujua mimi familia yangu itakuwa iko vipi au mpaka sasa hivi itakuwa iko wapi mm. na bado hapo sijajijua kwamba ninapokwenda ni wapi mm. kwa hiyo kama nitakuwa na wewe utakuwa kweli ni mwaminifu naweza yani nika, akili yangu ikapata ika, ika, yani, ikapata ufunuo zaidi na nikaweza kutambua ninapokwenda ni wapi na nilipotokea ni wapi mm. Ah, akanambia mna shida mama yake akawa amenipenda sana sana sana sana nakaa pale kama nyumbani yani ukija sasa unakuta mimi kama ndo mkwe pale nyumbani mm. nafanya shughuli zangu nakaa vizuri eh, amna nachokosa nafurahi nafsi yangu lakini nilikuwa na kio moja tu siku moja je nifike katika hii nchi inayoitwa tanzania nimeambiwa ni sehemu ambayo ina amani auwezi ukapata tatizo la aina yote yaani sehemu yote unaweza ukaishi mm. nilikuwa sina uhakika na wala nilikuwa sijai kufika mm. basi Tunakaa nazunguka, tunapiga stori, natembea huku na huku, nawasiliana na watu na wale, napata marafiki huku na huku. Katika kuendelea vile, siku moja nikamdokeza yule mvulana, yani mchumba wangu, mm. nikamdokeza nikamwambia, mimi mimi natamani niende Tanzania. yani kwa kifupi, yani nimetamani sana ningefika katika hiyo nchi, labda ningeweza ku yani, ku, yani kuchanganua matatizo yangu nikiwa Tanzania kidogo, ningeweza kupumzisha moyo wangu. Akaniambia mna shida, mimi naweza nikakutafutia kila kitu ukaenda, lakini uniahidi kama unavyokuwa kama utakapokwenda utarudi. Mm. Nikamwambia sawa, mimi nakuahidi ninakwenda, nitarudi. Akaniambia hamna shida, lakini bado kwanza tulia, bado mimi naendelea kutafuta hela, bado nikurekebishie mambo yawe mazuri, yawe yana shida. Nikamwambia sawa. Siku moja katika katika mishimishi za kuzunguka huku na huku kwenda huku, na mimi ndio nilikuwa nafanya kazi katika hilo duka. Siku moja nilikuwa katika ile duka nikamuona yule mama. Mama. Yule mama ambaye ndo ambaye ndo aliniuza. Akakuuza ni shule ya Geresha e, na eh, akakutoa shuleni. Ehe. uh Nikamuona yule mama. Mm. <laughs> Nilipomuona yule mama mimi nime, mimi niko dukani kwa hiyo nikamuona yule mama yule. Kwanza nikamtathmini vizuri ni yeye kweli. Nikamtathmini vizuri ni yeye, ni yeye. Yuko na wenzie, yani ana kama wa wanamlinda nyuma mm. e, watu wa kiume wawili wako nyuma na suti yani anaingia, kuna maduka baadhi ya maduka pale anaingia, kuna baadhi ya vitu ananunua kama yani duka la nguo za watoto wa kike mm. ndo ameingia dukani kama kama ameenda kununulia watoto watoto nguo mm. Basi nilipomuona ah, nikawaza nikasema, kiniona hapa kinaweza katokea chochote mm. Lakini nikawa ninajiamini pale, ndipo nipo sehemu ambao mtu ameniweka na pale mtu amenikabidhi kabisa kwa watu ambao wananilinda Mm. siwezi yani mtu aweza akaja hapa akanichukua kiolela mm. basi nikaa nikamtizama tu akaingia kwenye lile duka akanunua alivyonunua na watu wake pale mm.